pirang tim na d a rit nga n i n kao na s u k u k ning kao puri d i nga dik at say yang g n o k i o n g wa, alo irang dong a Singa sak gini, bayang mo, driver ang baksa. Iya biade, siksikang jok kene gan. Nara mai kusigen. Kuria, kuria irar sukcun. Hebat. Sering ada orang kamu, no? Ada. Masih ada. Mr. Teapot. Kapur <laughs> ngiye dibe daldi bir Teapot. Il faut taper ça. sih kamu? Panas coklat. Tahu sokcok kamu? Nama nokta. Us nana. Dan cuma ica. Nama ica. Sisi tunggu di Wimu. Tengah air. Ada ¿Qué sentrum lah. Tak tengok. Weh nak qué! kan. Weh kan yo Sol weh Eh, <laughs> Semangat, tinha dado no ano, nosso barrame, né? Por isso Lama, lama jauh, lama belum dia, lama belum અર્પિંગ રંગ દાવ છંગા જાદી બાજારોના છુપાહા જાદી બાજારોના છંગા સિક્સ થર્ટી તો સોકામો ઉચી ઠુરા રોંખોનોની છંગા ચારબાજી મિનિટ કિનોની રીછાગાત બાજો કંદગીમના દાવદે છંગા જાદી બાજારોના સોકબાજો આરો દાસ્યુ છંગા નેંખરાઓ ચાર બાજો ફુરી ચાબાજો મો pingrang dawri tingari baing aha mena yenode amara uh, Amaranam kalang jaha yan sik sik sak sak takar darak baing aha mo digirang oh, tak nyer amara kan nibo digi tak aku baik kuri bang ode blong ini gen ini gemen tak lubang a baik kuri bajaing aha Nasong bang batan baik ko motor blogging kako ninas ka niya chansya hindi ba तप्ले लङ जर्नी रांकुदे आरो रामा नाम गिजा रांकुदे बाइक को मथब लोकिंग खाना नहीं इन कामो और पेरंग दावरी छिंगा ये बियाप पुनः सुपाहा दिवे ये बियाप को छिंगा मासीजा माय बियाप अंगिन मो आठ बजे वहाँ आठ बजे समय वहाँ तिमना आधे आंथां दो खुजा छिंग निमा कपड़ा ओखरी मुना छाना नहीं तकला ये नो छाजो छामान हने nak sumbaya tadi bang ode no yap biap kan kau deh ono tisa dolong dong ah dari bapa on tisa wan dolong di na ya no dokan kisa dong ah ino do lokal mana jirangan do chana nam neka ini ko do lokal chai ri anak teman gen mo bijak ba nama kau deh cingari ang pelgenok ya biap oni yang cingni gari kempar kura ba bolir kempar mo rama ramarangkuri chinga jolgama kuri kha baja khandak khandak taki kha bai ngamo maikin tharak ki sokka ani chanchina ba dong ro na sungde chinga jengjal william nagar ke tari ba igi mana dalu ke tari ba ode yanu na ba sokko jaw chem chelbata bak maran apana na chem de ba ya ke ta william nagar ke tari ba ode bak mara khodi nangi jejo bak mara sukna skhan rakhe rama pikwa tonga tari bas khangjo yarang ode mai dongin mang bazar bas bazar bas bazar bas tongna khrai yarang ode ye ya, sadu sadu mang golpet kusung rama ga sunga es mo tonga gari thair nam thair betari okyen <laughs> thair nam je ni jar kyung ni re ayen mo sakni ko betari okyen <laughs> Sang Niko. Pet oken pet hari. Kau biar puna sok meni video on kap play na, aro brongai na na sung ko ba? Sung ba na bang jeng ha ba? Jadring na nang jena sung ba kagen. Dak le yan nang tua burung na na pa na nga wari choran ke bade. Ambuno chinga nok samuna rangen na sung ba ni ne ang bo chingni nok sam ni Wah, bisa pak kamu. Oi. Dao, tsinga ya nak genma bari ci na pang nak tameng es kang pa de. Banu pan nak genma bari banu pan mai ba bari chora donga kude nami ma si guje na de. Dau na pang nak mingen ya ma si ngamo genma bari una. Sumba nak kana kamana gen. Singamba dah first angkan de. Agan mabaliw na yan. Agan mabaliw na ba? Dintang nakiplan di kasim ko. salguban ri bagin ni muna daw napcha mo din mo di ba daw dit ka napang nga daw yung first ko napay nga agad pa bari na aro bari chura hamo napkin ma maya kita na agad ma bari un bari chura dum ma ma sija tamo ni guys daw dit nga agama warina riba ah sopa ha dengan tahu warin mina riba yang jo agak pernah dia on siang ha ah, ah. ada video kan ini mina kak sen tek riba skemo ah, suna kak sen kak sen misal video bak peluang ada part one part two tak tegen apa nak sung ni aku mo tak cing beri angin ini mai dak kai wa agama warira an siang sih zakat semua kak suja ni angin ni agak ramade sok pahinga ha ang sunglass ka na gana ta kaya ni agana jaw <laughs> ang ko gana ta kaya yang kutik khain ya, eh. adi mana no bede eh, ni dengan gimen gimana gana romo khani ni gimana di ganjang jokan dan thangde khra janan ganchip jaba taur roha gan daw ha sunglass kun gani oh gasua iman warima <laughs> हरपिंगरांग आंगा दाओ या इमानवारी बा आगनमावारीनि इखुन मुङाखन याखौ अन्थिसे सेनि मिथिक सट नासुंनो मिसकात केमाव नासुं सुकुं इनिबो china no chi de wari de mo imna chinga de khama china de onang de jokwa awang jawa de thangwa wari chora wa ogin chinga mo ada mo eh wari chora wari chora ra pang chỗ, wari đâu jora wari chỉ jora jek mấy dung mai ba thôi, jora thangwa sao ogin thangwa sao ogin ping rang dau de chinga agan ma wari khude boni niang ja khama china onang de heda ka sukpa hình con khona chan chia tigimna chinga ra maksong an wari chora na sri ba इदि बारे छोरा उचा बारे छोरा को दाओ नकांगेन सिंगानी नारे आएगा रोरामा बियाप नि नारे आन दे neng गिजा दे मानचा नेंग नेंग थिले या ambu nak kura nachi skulia na song beci takku gal khatam kah dia anu ni <laughs> harpingrang daude singa a mai bawa naba sukku jangi ne mai ki ya gani tim wari choro naba sukku ja dau yan jol jol na pat na nam gupa biak tong wa sung ma sia ya a bi mung kha gana to de yan gumukin ma sia mo wa chini a sen bok gupa kude na suna mi sukat chan tiba na suna to gana ken dom be wari yan mung sing gupa aro a anting ni a chik Golpurang, oh aro film rang ba nekna taman jok ya dom dombi bini gaman film khala ya kon yakon yakho dao ye ya dombi ware khon dao chingani joling ane skang pa badi ta chilge yenu ya ni ma sija bisong wa sign board to ba dite kilometer donga chela ni de tapi don na dong jamo dingna dao chinga yan dombi ware kon iya jaman man ni machote wari chora kuni ne agen ya gana de gana ma hand clip nami nika mana cengen ma ah, gimana ya sunglass anira ya go gongga kaharo ya kuda utap cing nangen ah, gana takin kubai kan gante nangen tango salak cokot imo tango cing biap kuban nah. yang na kamon cok ne biap timo wari kuben kate ha wan ya kita ne tauri aing cok tepeng na sumban nak gen Aduh jiran, riba kuja, aliba bo aro irangkoba nikisa siangbo maina irangde an·chingni garo hilsto mingsinggipa biap damsa ong·a onigimin uarangkode nikna joton ka·bomo selbegipa biaprangko re·banakte ramarangko re·bana gita nanga andiba sotbahode ua biaprangko nikide neng·akun golpla uano maiba do mikoe kna tumbo eno you know. ya kenapa haba mo ini do mukko inga ndak ge kena rongi jak ba do orang ni mukko ani ku kena naga tamat na yan dombi wari onga langsung ni yakin video mo tapi kamat sung onang girang eh? kusini na nak sung bani yang ba nak ah, kamat sung onang kuah Ini dombi wari ni gimana banyak sunat telat nak tenang jawa. Main agam ke mak sih? Ini eh, dombi ni story ke demo? Hai, bebol dong. Mungkin ha? borang betah, Yang ha? <laughs> dombi wari. pinang tau dian dombi wari kini amat zaman di cengah riang jok sini maksung iri bagupa jian wari corau namo